Yeah. Thank you. luar biasa nek kene kelas berapa yo Música Thank you. I will kiss up your 啊，是的，是的，啊，别胡闹。 thank you yeah. Lagu Timur Petang-Petang Sudah Madura Bersama Pablo ¡Gracias! para ketua perguruan silat yang masih duduk sepak sekitar juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa membina para perguruan silat yang telah ada di Kabupaten Sumeneb untuk dilestarikan supaya tidak siang gelap Aduh Tak kira boleh どこ Thank you.